हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखने की कोशिश की है ठीक है और यहां पर हमने बूलियन के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोग्राम लिखा है और ये एंडलेस जो है ये खत्म कभी ना खत्म होने वाला ऐसा प्रोग्राम है जो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा क्यों चलता रहेगा उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पे लगा हुआ है वाइल लूप और अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो यही प्रिंट किया जाए बार-बार प्रिंट किया जाए बार-बार प्रिंट किया जाए क्योंकि यहां पर हमने कोई ब्रेक कीवर्ड भी नहीं लगाया है तो अभी हम करने वाले हैं इसको रन तो चलिए इसको रन कर लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं ये इंडिया कॉन्टिन्यूसली प्रिंट करता ही जा रहा है ये रुक नहीं रहा है देख सकते हैं कि नहीं यहां पर लगातार इंडिया ही प्रिंट हो रहा है इंडिया ही प्रिंट हो रहा है ये program never the ending program बन गया है हमारा ठीक है अब ऐसा क्यों हुआ कारण क्या था इसके पीछे कि यहां पर वाइल्ड ट्रू अगर ये ट्रू है अगर ये ट्रू है ठीक है और यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए इंडिया यहाँ पर कोई अलग से कुछ चीजें दी नहीं गई है डायरेक्टली यही लिखा गया है इसी वजह से ये ऐसा प्रिंट कर रहा है ठीक है अब इसी तरह का एक और प्रोग्राम देखते हैं तो यहां पे देख सकते हैं n की वैल्यू रखी गई है 5 यानी n में इनिशियलाइज किया गया है 5 और while n is greater than 0 यानी n की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी ऐसे में आप करवाइए डिक्रीमेंट भैया डिक्रीमेंट हो रहा है n minus one is equal to decrement मतलब कि ये डिक्रीमेंट करवाया जा रहा है तो इनिशियल वैल्यू क्या है फाइव है तो फिर ये डिक्रीमेंट करवाया जाएगा तो ये कहां तक प्रिंट होंगी चीजें तो पहले तो आप इसको रन करवा लेते हैं आइए इसको रन करवाते हैं यहां से रन करवाया हमने तो जैसे ही रन करवाया तो आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है N is greater than zero greater than zero लिखा हुआ है ठीक है और यहाँ पे एन माइनस एन माइनस यानी कि डिक्रीमेंट करवाया जा रहा है तो ये बताइए कि पहले तो एन फाइव रखी गई है वैल्यू और एक डिक्रीमेंट होगी तो फोर हो जाएगी एक डिक्रीमेंट होगी थ्री होगी एक डिक्रीमेंट होगी टू होगी फिर एक डिक्रीमेंट होगी वन होगी और एट लास्ट जीरो हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का ये प्रोग्राम लिखा गया ठीक है वाइल लूप समझ में आ रहा है ना